Добрый день, представляем вам интервью Георгия о поездке в Тольятти. Георгий, вам понравилась дорога? Здравствуйте. Дорога говно. Тольятти в рот я ебал, и нахую он верчен был, этот город, блядь. Как вам нравились развязки в Тольятти? В Тольятти развязки уебищные, полно колец, где хуй поймешь, куда ехать, блядь. А дорога обратно не заливает много времени. Много времени. Дорога времени не занимала бы много времени, если бы навигатор не, не был бы таким сученным, как он оказался. В итоге я хотел бы услышать вас качество, ну, поставить точку, так сказать, в нашему сегодняшнему интервью. По поводу? По поводу Тольятти, <laughs> блять, этого ебаного, сука, Тольятти, нахуй! Тольятти лупы, я вам от, от, от чистого сердца могу сказать то, что Тольятти это погонь, в которой лучше не соваться никогда. Вот. Всем спасибо за внимание, смотрите нас на ютубе.